Good evening, Mr. and the Buster Lynch. It's uh, October 11, 2021, and it's uh, Monday. Here in Naples, uh, 62 Fahrenheit, 16 Celsius. Uh, questo significa che uh, probabilmente io credo che devo cambiare eh, diciamo la, la frase sulla temperatura perché non si può dire più penso eh, che sia quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite perché, perché diciamo si sono abbassati abbastanza un po, di, un po' i gradi e quindi vediamo se riesco a formulare una nuova frase anche se comunque va bene perché comunque siamo in autunno quindi però è importante sottolineare che uh, fa molto più fresco rispetto ai giorni passati e, uh, e oggi pensavo uh, di nuovo alla fiction italiana non è rispetto ma poiché dovrei dire diverse cose consiglio di leggere la descrizione perché è molto esaustiva altrimenti il video già so <laughs> che diventa ancora più lungo già, che già è lungo di per sé Anyway, as you just see from this dark window, because it's evening, è sera, no? non sono riuscito a fare il metodo un po' più con la luce, un po' di giorno. In ogni caso, come può vedere, in ogni caso, come può vedere, uh, avevamo uh, those beautiful blue skies and golden sunshine, but uh, so now it's evening, è sera, quindi non ci sono più ovviamente, ma spero che le avremo anche domani. C'è da sottolineare che, come dicevo forse all'inizio, fa molto freddo, eh, stranamente, <laughs> quindi sembra un dicembre anticipato. La cosa fa ridere perché appunto sembra un'atmosfera invernale, mentre la settimana scorsa eh, sembrava ancora luglio, insomma, un'atmosfera estiva. Ma questo perché il nostro mondo sta acquisendo un clima sempre più tropicale. But as always, we will see for the weather atmosphere of tomorrow, said this, so from the mythical window, with the colored curtain, it's dark, very dark, colored curtain today behind me, and it's a green roller shooter. And finally, from my mythical keyboard Eva, and greater day, him and everyone too.